Hola, em dic Alexandre Chartrain, estic gravant aquest vídeo des de Montreal, al Quebec, i vaig participar a l'edició 2009 del campus. Eh, per a mi és una experiència que va canviar la meva vida. Eh, a partir d'aquest moment vaig passar d'algú que estava estudiant eh, la llengua catalana a algú que pot expressar-se en català de manera fluent gràcies a aquest aprenentatge he pogut gravar dos documentals a Catalunya i aquestes eh, pel·lis m'han permès viatjar arreu del món a diferents festivals. Uh, avui guardo la llengua activa preparant uh, nou projectes de pel·lis i també uh, xerrant amb amics i col·legues del Principat. Uh, llavors, gràcies al campus per uh, tot això i felicitat per aquest parell de dècades eh, d'existència.